Ah, el primer encuentro de feminismo y pueblo originario se ahonda perspectiva, eh, específicamente desde la discusión de las problemáticas de género y así también de la violencia de género. Eh, nace en perspectiva de la necesidad de igualar los derechos entre hombres y mujeres en la actualidad y entender que en colectividad todos nos debemos respetar y entender asimismo que todos somos diversos, porque no solamente hablamos desde la perspectiva del, feminismo, sino que también abordamos eh, la comunidad LGBT, bueno, las el lesbianismo y eh, la, homosexualidad en sí. Es una eh, importante instancia de encuentro donde podemos comentar, podemos presentar distintas perspectivas, argumentar, cuestionar. Eh, eso nos hace crecer, nos hace crecer como país, nos hace crecer como región, nos hace crecer como universidad y nos hace cumplir un rol que tenemos como tal este rol de decir somos un espacio abierto, una universidad estatal y pública es una universidad para la comunidad, por la comunidad y con la comunidad. Eh, bueno, yo vengo a hablar respecto al tema de cómo nosotros las mujeres mapuches... estamos viendo el tema de los feminismos. Eh, y me posiciono ahí con una mirada bien crítica, pero también señalando que podemos hacer alianzas con los movimientos feministas, pero esas alianzas tienen que basarse en el respeto, en la horizontalidad eh, y de la cual yo creo que ambos un movimiento nos podemos, nos podemos eh, retroalimentar, creo yo. Bueno, voy a exponer primeramente un trabajo personal que se llama Yulner Via Es una performance, de imponencia se llama Habitar lugares que fueron negados y eh, se trata sobre una investigación sobre el machihueye, que es una figura eh, prehispánica que antes de la llegada de los colonizadores acá, invasores también, a Latinoamérica y en Chile en específico, tenían la dualidad de género, podían transitar entre lo femenino y lo masculino y no era mal visto. Me parece que primeramente sirve para sacar del exotismo ciertos lugares de los Mapuche, lugares que históricamente se nos han dicho que son ciertos, pero que en realidad también se quiebran con todos estos relatos personales, relatos de experiencia y relatos no oficiales que también aparecen eh, dentro de la historia y que rompen estas lógicas del sistema patriarcal, machista, misógino, eh, clasista, racista. La invitación de hoy es hablar eh, y transitar un huitral champurria, vale decir, ir viendo las aguas del colectivo mapuche feminista Tuleufu, a partir de, la pregunta, de la discusión y el cómo vamos tendiendo puentes de trabajo sororo, colectivo, de colonial, con las otras diásporas, porque nosotras nos planteamos desde la guarria, pero también tenemos la mien que son del campo y que han tenido que emigrar forzosamente a la urbe, ¿no? Pero cómo nos encontramos y tendemos puentes de de resistencia. El encuentro se forja como objetivo para generar una instancia de discusión y a partir de ahí, en primer lugar, comprometernos como colectivo MOSEN, eh, abrir espacio a la discusión sobre el, feminismo en la actualidad, sobre el proceso de emancipación de las mentalidades, ya en, aspectos de sexualidad y género. Eh, y así también eh, abocar un poco más eh, en los espacios públicos para poder conocerse, para poder saber las perspectivas, las vivencias y la experiencia. Y así poder generar una comunidad mucho más abierta desde la Universidad del Biobío.